de tot volíem agrair se la presència tant de professorat, eh, d'estudiants, de membres del PAS i d'altres eh, col·lectius i organitzacions que esteu aquí i del comitè de comitè d'empresa de l'UAB i membres de la JPDI també. Agrair-vos que esteu aquí i una miqueta plantejar-vos la situació en la qual ens trobem en aquests moments. Eh, és una situació en la qual nosaltres hem tingut accés a tota la documentació d'un sumari, d'un procés judicial eh, per la via penal, obert on eh, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'equip de rectorat com a tal es presenten com a acusació particular vers diferents col·lectius i persones i organitzacions eh, que bàsicament eh, estan en aquesta universitat. una breu síntesi de quatre elements i després donaré pas a les diferents persones que m'acompanyen que aniran concretant diferents aspectes i diferents elements vinculats a, en aquesta persecució i en aquesta obertura d'aquest eh, procés penal. El nostre company, eh, l'Armengol Gassiot, és una de les persones imputades en aquest sumari, eh, és eh, professor d'aquesta casa, és membre Eh, de CGT UAB, alhora que és eh, representant del comitè d'empresa i el secretari general de la CGT Catalunya. No només està ell en aquest procés, sinó que hi ha altres col·lectius i altres eh, persones i curiosament a, a l'Armengol Gassiot no se li imputa cap delicte concret. Per tant, això es vol dir que la seva presència en aquest sumari es fa en termes que ara anirem descrivint, però més aviat en termes de persecució sindical i política i que atenta contra la llibertat sindical de l'Armengol. Uh, eh, bàsicament, els arguments que es van recollint en aquest sumari uh, és formar part de tot aquell seguit de col·lectius eh, que mantenen una posició crítica vers les polítiques que està fent aquest equip eh, de rectorats no ens sorprèn eh, aquesta persecució en, en altres contextos de tots els moviments socials, organitzacions i persones eh, que es mostren crítica eh, vers l'establishment estan ara mateix en el punt de mira. Eh. Aquesta criminalització continuada d'aquestes eh, persones i obrint aquests processos judicials eh, com a forma eh, d'aturar i de reprimir l'oposició. En aquest sumari, eh, abarca des del maig del 2012 fins al 2000, fins al maig del 2013. En aquest període eh, hi ha diferents eh, fets, diferents mobilitzacions que es porten a terme. L'Autònoma, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'equip eh, rectoral, eh, presidit pel rector Ferran Sancho, es presenta com a acusació particular eh, en relació a la mobilització dels estudiants durant l'any 2013 que va concretar-se en diferents tancaments i que eh, va finalitzar en el maig del 2013 precisament també, i això es queda recollit en el sumari a partir de la mediació de la Fongol. És curiós que abarqui no només aquest eh, espai concret de mobilització estudiantil, sinó que remetin una miqueta fins al maig del 2012. I en el maig del 2012 succeeixen diverses coses. Hi ha eleccions al rectorat en aquesta universitat, i es presenta una nova candidatura que s'enfrenta, que suposa i que passa, eh? aquestes rondes eh, en el procés electoral de la nova UAB. Molts dels, eh, dels col·lectius, de les persones i dels sindicats i imputats en aquest sumari són aquelles persones que treballaven i recolzaven aquesta candidatura. La CGT eh, en formava part també del recolzament vers aquesta candidatura. En aquest sentit, eh, no és sorprenent eh, que remetin en aquell moment com aquells elements o aquells entorns o aquells espais sempre d'oposició a les polítiques que fan l'equip de rectorat i que defensa l'equip de rectorat. I per tant aquella gent que li dona suport, que suposa en aquestes pràctiques, és la que està en el punt de mira per intentar criminalitzar, per intentar il·legalitzar i per intentar silenciar. A nosaltres, eh, des de la CGT i eh, Universitat Autònoma, ens preocupa molt que l'equip del Ferran Sancho eh, sigui capaç eh, de tot l'argumentari, de no fer acusacions concretes, sinó que tot l'argumentari vagi en relació a aquesta ideologia. I com us deia, us llegiré una part literal, eh, estan totalment coordinats a l'hora de prendre decisions i la ideologia és el lligam entre tots ells eh, tots aquests col·lectius organitzats eh, de moviments, de defensa d'aquesta universitat pública, de les pràctiques que s'estan portant a terme, de la defensa de la precarització dels llocs de treball, tant del PDI com del FAS, i de la defensa del moviment estudiantil com a forma d'intentar millorar aquesta universitat, estan en aquest punt de vida. Per tant, bàsicament tota crítica a aquestes polítiques actuals és la que eh, justifica la presència en aquest sumari de diferents entitats i persones. Donaré pas a l'Armandón, que anirà fent una miqueta el relat. El Jordi, eh, primer dona pas al Jordi Esteve, que parlarà com a cap de departament, eh, i després donarem pas a l'Armandón i finalment al Tomàs Fernández per anar concretant els elements Jo estic aquí en qualitat del cap de departament d'un professor de, de la universitat que apareix en el sumari eh, sense una concessió concreta. Eh, bé, jo sóc professor d'història i per tant eh, he d'ensenyar eh, a aprendre de la història i jo tinc una, una perspectiva històrica del que està passant. No sóc professor d'antropologia i per tant no, no sé... Eh, no, no sóc la persona més adequada per per explicar com funciona la creació d'un fantasma a partir del qual es pot eh, generar una cacera de bruixes però mm, com a, com a professor d'història sí que veig que aquest, eh, aquest eh, fet té, té precedents, té precedents molt llunyans eh, a mi em remet a, a, la meva infància una sèrie de, de ficció que es deia El túnel del tiempo i també em remet a, a, a quan jo vaig començar a estudiar a la universitat en els anys 70 on eh, es parlava de, del contubernio, que es parlava del contubernio judeo-maçònic. Llavors, eh, penso que, que, que aquest tipus d'actuacions eh, tenen a darrere un, un, un determinat muntatge eh, un muntatge que atenta realment contra l'esperit de llibertat, eh, de, de llibertat de pensament que ha de regnar en una universitat i això em sembla un fet molt greu i que, repeteixo, em remunta a quan jo tenia 18 anys i vaig entrar eh, en l'any 70 en aquesta universitat. Eh, només puc dir que em sembla perfectament inconcebible que aquest muntatge és realment eh, cau fora de, de, de, de la meva comprensió eh, en, un, en un moment en què se suposa que estem en una situació diferent de la situació en què estàvem en els anys 70, o sigui, abans del BTN del 75. Només puc dir que estic absolutament eh, frustrat de, de, de, de com eh, va aquesta, eh, aquesta direcció que ha pres l'equip d'aquesta universitat estic absolutament eh, al·lucinat de que la pròpia universitat, la professió, que com a professió personal, eh, i, i que apareixi un professor del meu departament eh, en, citat, professor citat, en, en aquest sumari, i, i, i entre altres coses que, que, eh, que també apareixen en aquest sumari altres professors del departament com a testimonis o com eh, formant part d'un suposat eh, testimoni de població en el cas aquest. Em sembla realment una cosa absolutament absurda, fora de temps i completament anacrònica i que ens remunta a temps passats. Jo, jo penso que ningú eh, amb, amb una mica d'esperit de, de, democràtic vol tornar a reivindicar. No tinc res més a afegir.